Santa Claus é mango de uh, mango. Ma Hello. Ah, o me hinta. Sempre botin ko casca e mango não, Pabon pipita não, E e casca nan. E é meso hora. Ok, vamos na aqui tem. De ember, ato água caliente. Awam itu bisa korbong, Ik tetoh je eh, nang titik macuki. Buku denci pesuma use tiki tenang aki ah, sore met de kita is er esersen di tela. Antu kita ah, kita bayi hasi. Kumbang desok kita pone pus. Oke? Okay? Kita sakudien tapi oké? Para po abating mo plexi and the PND yung kinamalan. Pag nado no switch imesa. Kita ba po nake? Hindi kasi nakita din. Okay. Ito ba yung free here? Dito po ni awon dito. Dito Adi lang Sí, avevo, eh, ti che eh, sa arriva e eh, il laptop in musica fotos na. Sì. Tapos t-shirt. Tere? Eh, di sali mo ka. Di ka mas kunay. Yung wala sa katros mas. Ang pasal na bay po ni Ivanas. Kili mo. Um, kailan na bay po ni? Wow! Oh my God! Matching, no? Eh. Oh. Okay, sa kita may uso. May somewhere. Opo talaga yung uso sa Sino? Mas talaga yung sino? Hey, pa. Mumita. Tasa ki, sere pa yung wakong ito pila. Sere pa. Gotcha. Oo, sino? Yeah. Wow. Roupa bonita. Mete. Né, ok. Uau. Bonita. अब ah, बपोर naturalmente बपोर vai que nati na bobo vai que strip nan tambe assim que esse som quase se boque oh minutes eh. Kasi akinabak ko na eh, Bong. Bong na eh. Kimin, akinabak siya kahit ko na eh. Kimin bumi sa babawa ko ni Tino. Kone Bong Tino, Bong. Kasi ko sa kasisinya ko ni Tino. Pero, mabos yung wato sa akin. Kung sabay wato siya, oh. Ma, botinguan ni Mamo Miss tahasye. Okay? Bom. Esta bom pa sobra botin suficiente cora. Y amor cora. dus Kwele. Pero, mind you, esa kita bai bira omgekeerd. Euren ons met eigenlijk, het bij bira spiegelbeeld. Ik meen, se bai trye toch. Konek je dan. Ik meen, het bira amor. Vai sobrar esta vai virar net boca ball. Pero tá, tá treinos, tá treinos mesmo. Então depois me vai ensinar para fazer net bom, de maneira bom. Pero agora que nós treinos mesmo é chablon. Drug bom, de força. Yeah. Zie. Wacht, hoor op. We gewoon... Wat eh, hebben in positie. gewoon rustig, ontspannen. Hè? Relax. Gewoon schouder lang, relax. En toen druk. Druk gewoon relax. Juist. Netjes. Oké. Okay. Hou ons de baan wat. Zie. Rustig. Die ombaan dat zo, probeer. tiene e otro, tiene, e, no, tiene e paña, entonces saque esa aquí resto. Ah, no se va aquí. ¿Va? is sali bom pero omgekeerd. Kemem bosa ah, bossa euri door de isaki bossa euri kom betingu bij ponek niko. letter na. Nou. Si natural. Pero euri bobo ponek un otro letter tami of un otro cos. Hombre, nos nos tienen na na corapa sobre italante. Bom? Você é técnica, é técnica de stempel.

Berarti terang A somewhere berarti ratu E skripina. A atau D. Nike jengker pun nike petera. Pertanyaan. Nosotros, nuestra ya, es untuk vocabulario. Quer pisang. Tapi pique e santan. Kita masih di. Tahu.

Arte de Manuel, de Chante, a Michena, Quentin, Merci. Pan Panda Base is a temple, bonita. Shurangelo, Alex, Richensley. 是。 ureti buko nang asne kisi wasta sneki botanya eri eri buko naki ya pero ainda na te klaki sas kota lo que stemple haki ko aya stemple tenta interesa fase sei o que é ah, ah, bom Eta mais great se você sigue, sigue, traga o O processo está largo, pero al final, é que era roupa bonita. Bom, tengo un little bit of book, un tá mundo completo tá na Miami, papai. <laughs> ok? Bom, a boca que nessa final, a moça, A Rita pupusa tudo e trepa pena aqui. A Rita. tem mais mas que eu não tá, mas muha não tá. Porque se viesse, assim, eu vou pôr na bocha isso aqui. Anto eu vou botar para ele, por de verde. Nós precisamos também, lá minha de verde e nós está crochet, sneaky, entonces sí, sneaky. la crochet, ¿Está bueno, está bien? Entonces, va, el año con otro, Por es más, bien más abajo. Quizás arriba. Y más Eu li a mesa da Sally.